คิวล่องขอบหนง 有那么靠谱吗？ 有浪么？卡不？ 娶了老婆不？ Ki ulan mı kaplamalar? Kim ulan bu kaplamalı? Allah ödüm patlattı lan. Adam, adam. правому капнуло у нас. Gel buraya gel. Hangarda Fırat. Hangarda Fırat. Kim ulan bu kaplan onu? Helal abi. Helal. Gidiyor olacak. Yok abi vereceğim. Helal be.